Bahlali, omunye uthe wazipostela kaTwitter wakhuluma ngokuthi uSol Phenduka benoDJ Fresh bebengenza into ehambayo ngoba bayi-combination e-right bendawonye benza into yamanga banikana ithuba and bahlangene like ispiriti zabo ziyahambelana bahlangene bayabumbana kanje bheka mengabe bekwishow benza into elalelekayo kodwa-ke manje umbuzo wami ubesuthi abese udinewa-ke rakana yena bese enze njani ngoba phela naye ungomunye ofuna ukusebenza ungomunye naye ofuna umsebenzi ukuthi abeke ipleti etafuleni for abantwana bakhe bahlali uzwelo ngesinye isikhathi luyadingeka bahlali kodwa-ke awukume-ke ngize nazo le ndaba ukuthi abanye bayibona injani bahlali ngicela ungakhohlwa-ke ukusubscribe ulike ungifollowe bahlali ephejini lami ngiyakuthanda abanye-ke bahlali bathe baphefumula ngendlela nabo phela ababona ngakhona ukuthi baphenduka bengaba-right mengabe eno-dj fresh ngoba baya-communicate-a ba-right akufanani noma usol phenduka enodinewa so manje basuggest-a ukuthi why angashintshwa udinewa kufakwe u-dj uh, fresh but manje umbuzo wami-ke uthi bese uranaka enze njani-ke udinewa i mean ngoba phela naye uyadinga ukuthi asebenze abeke iplate etafuleni for abantwana bakhe ngokuthi-ke kwenzekile phela lokho ukuthi usol ubekhuluma akhulume ngabobhebi mama abangafuni abobaba bazobona abantwana babo lokho sesingakubeka eceleni ukuthi kwaba yiphutha nje aqhutshekwe nempilo ba-understand-ane basebenze ndawonye njengendlela ejwayelekile kade besebenza ndawonye vele kodwa-ke udine kwakumele amnike i-chance yokuthi akhulume naye phela usola so-ke bahlali nabanye-ke baqhamuka-ke ney'ndlela zabo ezingafani ngoba nomunye uze washo ukuthi bebengenza i-combination e-right futhi benobani beno-mac g Kodwa manje futhi kuyatholakala ukuthi e-, ezinye iy'ndawo azibafuni abantu abazimele asebeney'ndawo zabo abazimele abazisebenzayo ngokuthi bafuna umuntu ozoba-under bona. So-ke manje uyabona ukuthi nalapho iyaphambana u-MacG angeke akhone ukuthi angaya lapho ayosebenza angaya ku-K_F_M eyosebenza noSol Phenduka. So asike samukele nje bahlali ukuthi ngeke uRanaka aphume kulesikhundla akusona ngokuba uMacG naye unendawo yakhe. So and futhi uRanaka uyawudinga vele phela umsebenzi ukuthi esebenzile bahlala. Uzwelo lubalulekile siyakudinga ukuthi sizwelane singabantu siphila phansi kwalomhlaba. Asithembeke bahlali ukuthi ayi uDineo uzoshintsha ukuziphatha kwakhe lokhu-ke eningakuthandanga bahlali. Noma abanye benu phela bathe sebekhomenta-ke ko-Twitter babeka the way bevele ekhaya F_M bayolanda ugogo omdala bazomfaka noSol Phenduka. Kanti-ke bahlali i-experience yakhe naye noma angaba ugogo ongakanani, koda okusalayo experience iyona ehamba phambili bahlali so asimamkeleni-ke bahlale ngendlela angakhona kuphela nje yena akatshenje i-behavior yakhe aziphathise komuntu akhone ukusebenza nomunye umuntu akhone ukuzehlisa simamukele bahlali and futhi-ke bahlali sisonke asikho perfect omunye nomunye unamaphutha wakhe ngibonile nomunye ekhuluma ukuthi ngendlela yokuthi abeka ngayo ukuthi uvele akhulume uDinewa Ranaka engazuthi ungumama o-perfect engathi ungowesimame o-perfect kanti akekho perfect wambeka amabala wambeka amabala kodwa okusalayo sisonke sinama-mistakes empilweni sisonke sinamaphutha and nawe mhlali unalo iphutha wena ongeke uze ulinothise ukuthi usuwenze iphutha laphayana so ikhona kubalulekile ukuthi samukelane si-acceptane ngendlela esingakhona bahlali singabe sesithatha isinkwa emlomeni womunye sithi yena kusasa uzobe eseba yini abantwana bakhe bazobe sebeba yini ngoba lo muntu wenzela umntwana abantwana bakhe naye hhayi ngoba ewukuthi mhlampe uyathanda or kanjani kodwa wenzela ukubeka ipleti etafuleni for abantwana bakhe bahlali loko singakhohlwa nje noma inini noma inini uma ungabe ufuna ukukhuluma abahlali singakhohlwa ukuthi umuntu into ne nento nento ayenza wenzela ubeka ipleti etafuleni for abantwana bakhe kodwa-ke naye kumele amazi omunye umuntu amhloniphe omunye umuntu asebenza naye endaweni ukuze leso sikwa phela sihlale sikhona bahlali Hhayi-ke bahlali mina ngiyanithanda, ngizocela nje ningakhohlwa phela bahlali ukuthi niphrese laphana i-ring bell, nibe seniphresa nesithupha laphayana bahlali, nibe seniya-subscribe-a kuze njalo uma nginithulela izindaba nizithole bahlali. Isho kunina efonini mawukuthi usefonini or isho kuwena ku-laptop or wherever lapho ureceive-a khona ama-notifications wakho bahlali hhayi-ke bahlali mina ngicela ukwehlikela ngezasi ngiyanithanda uLeya